우리 식사하러 가려고요 현지 사람들이 많이 가는 그런 식당을 소개해 준다고 해가지고 지금 글로 가고 있어요 니可以 打个招呼一下吗? 안녕하세요 안녕하세요 你可以简单自我介绍一下吗?说中文吗? <laughs> 어, 说中文 어, 나, 나会讲韩语吗? 저는 저는 不会说啊大家好我是 v i v 英文名字?对啊 어, 여기 뭐가 있어? 어, 马扎卡呢？我感觉。真系冇开呀呢度。啊？西哲里。真的。关门啦，门打锁了。어떻게今天没有开门呢没有开门。那么去吃别的吧。别的吧。可是你可以记住，下一次你可以来这边。我都没有来过这里了，第一次来。啊，这里就是很旧的城区就。 很有味道，很有味道，对。因为这个是雨前你在赌场附近是没有看到这样的环境的，就很很久了。就这里是其中一个被保留下来。哦，那我们往哪里走呢？ <laughs> 我不，你想吃什么？我随便，我都可以。啊，刚거기食당이정말숨겨져있는한국사람은죽어도모를만한식당이었는데지금문을닫아가지고这里有 Tony Mori，这里现在搞活动。 반지야 지금 화장품 사러 들어왔어요 눈 밑에 다크서클 좀 없애려고 컨실러 사려고요 토니모리가 <laughs> 50% 할인을 해요 근데 우리나라는 막 30% 50% 할인하는데 여기는 그냥 전 품목이 50% 할인이에요 이런 거 보면 전부 다 가격이 반값이에요 지금 아 근데 여기 원래 원가가 엄청 비싸네 거기서 이제 50% 세일을 하는 거네요 我我用的，嗯。遮瑕膏得了一咯，然后有没有液体的？液体没有，液体的没有吗？圈的话只有这一款。只有这一个？没有别的吗？已经卖光了。卖光了，可能现在搞活动都卖出去了。

我们澳门人都会喜欢去那一边，就是喝那个水果汁。哦，是吗？对啊。要卖芒果，么，banana，个。我估哪个买的最多？那那个吧，那个多少钱的一杯？二十块。二十块。你要拍这个吗？

맛있다 맛있다 <laughs> 아니, 지금 세나도 광장에서 걸어오다가 여기서 식사를 하자고 하는데 친구 말로는 여기가 되게 유명하대요 오래된 것 같은데 가격은 일단 엄청 저렴하고 28원, 22원 어, 써있어 오, 3장만 원 我看这里全部都是面。对，这是吃面的。这是什么？猪肉吗？好问题。啊？你不知道？对啊。啊？区别多大？猪的骨。猪的骨啊。对，猪，这是猪。对。好，谢谢。 试一下吧。嗯，很好吃。好吃！我觉得这个蛮不错的。 嗯，挺好吃的，鱼片很好吃。应该韩国人会喜欢吃这些。真的吗？这个又便宜又好吃。嗯。哈哈。来，妈妈，拿两个也放。 진짜 부드럽고 이거 들어간 거 다음에 꼭 시켜봐요 어 진짜 맛있어 여기 들어간 거 고기가 다 맛있는 것 같아 맛있다 맛있다 <laughs> 맛있대요 아우 식감이 너무 좋아 완전 대만족 막상 현지 친구가 데리고 오니까 맛있어 아, 이렇게 팔 많아 팔 많아 怀老汇中心이 친구가 어느 건물 위로 올라오자고 해서 왔는데 이런 곳이 있는지 몰랐네요 되게 조용하고 음식집도 많고 괜찮은데요? 哦，应该很多韩国人会喜欢吃这些了。芒果，这个好像是苦果的吧？我觉得在那边走一走累了，可以来这边休息喝咖啡。又吃什么？